හායි බබා ගුඩ් මෝනිින් ගුඩ් මෝනිින් කතා කරන්නකෝ මේක මගෙන් ඔයාට නංගි Happy birthday to you pizza ඕනේ pizza අද වගේ දවසක ඉපදිලා තියෙන අය බැලුවම ඔයා ඒ ලිස්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ කියනක මං දැනගෙන ඉන්නවා නංගි ඇයි අයියේ නිකම් මෝඩියෙක් වෙන්න එපා <laughs> ඇයි දෙයනේ විශ් කරලා බැරුණත් හොගන්න අපි හරිද නිකම් මෝඩියෙක් වෙන්න එපා යුතුකං ඉෂ්ට කරලා තව කතන්දරත් අහගන්නවා අපි ඔය ගිය අවුරුද්දෙත් අප්‍රියල් පලෙන්ද ඔය වගේම ඔය ඔය ටිකම ඔයා කිව්වා ඉතින් ඒ නිසා ඒ ට්‍රැක් එකම ඒ සීඩිය එකම මේ අවුරුද්දෙත් දාන්න එපා බෝරි අලුත් වැඩක්නේ ්‍රේටව නැද්ද ඕක ඇවිල්ල මේ කැලෙන්ඩර් හුව මාරුවේ කතන්දරයක් ඔය පෙල් පලෙන්ද මෝඩයක් දවස කියලා ඒ කිය එක දන්නවා මේ අද ඇත්තට මහක බර්ද්‍රන මේද සොරියෙන් <laughs> ආය ගන්නත් බෑන මට ගියපු දේවල් වචන හරියට ඒ තල වගේ ගියොත් ආපෝ ඇදල ගන්න බෑ සාරි මම හිතුවේ අද බර්ද්‍රී මක්ෂෝක බේබි ඕකේ. රිදිලා. මේක ඇවිල්ලා ඔය කැලෙන්ඩර් හෝමාරුවක් නිසා වෙච්ච දෙයක්. එහෙමද? Mm, ඒ කියන්නේ කලින් පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 45 ඉඳන් අවුරුද්ද කාරාම්භයේදී පිළිඅරන් තියෙන අප්‍රේල් 1 වෙනිදා. Mm. අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්නවා කියන්නේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා. Uh. ඒකන්නේ ජුලිය සීසර්ගේ ජුලියානු කැලන්ඩරේට අනුව තමයි ah, ජුලියානු කැලන්ඩරයකට mm. අනුව තමයි එහෙම කැල්කලෙට් කලා oh. අප්‍රේල් පලෙන්ද තමයි අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඒම දෙ අපි ජනවර පලඳ පටගන්නවා කියන්න ඒ වගේ හරිද ඇන්ඩරේ මාරුණා හැබැයි අටවැඩි ග්‍රෙගරි පාප්තුමා අර සීසර්ග කලන්ඩ තිබුණු වැරද නිවැරදි කරලා ග්‍රෙගරියන් දින දර්ශනයක් හදනවා එක්දස් පන්සේ හැටතිකේදී. ඒක හැටියට ජනවාරි පලවෙනි තමයි අලුත් අවුරුද්දක ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි අද වගේ සෝෂල් මීඩියා කියයි ටීවී රේඩියෝ ඒ කාලේ එහෙම තිබුණේ නැහැ මිනිස්සුන්ට ඔය පණවිඩ යන්න. සෑහෙන කාලයක් ගියා මිනිස්සුන්ට ඕක යන ජනවාරි පලවෙනි තමයි අවුරුද්දක මුල කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි කට්ටියක් පරණ කැලන්ඩරේට අලුත් අවුරුද්ධ සැමරුවේ කට්ටියක් අපේල් පලෙන් අලුත් අවුද්ධ කියලා ගත්ත කට්ටියක් ජනවාරි පලෙන්ද කියලා ගත්තා දැන් අපේල් පලෙන්ද කියලා ගත්තු කට්ටිය ඔක්කොම අන්තිම මෝඩය වුණා ඒකයි උනේ වෙන කතන්දරයක් නෑ සමහර ආයතනවල අදටත් තාමත් ඒගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉයර් එකෙන් ගන්නේ මාර්තු 31 අපේල් පලෙන්ද අලුත් අවුරුද්දක් කියලා තමයි කැල්කියුලේට් කරන්නේ ඔන්න කතාව මෝඩියෙක් කන්නේ පනිකක්